Ja ďakujem, ďakujem vám a prajem vám všetko najlepšie na vašej ceste, na tej ďalekej, ďakujem všetko, aby bolo v richtiku. <laughs>